हेलो व्यूअर्स मेरा नाम अजहर नबीज और आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो पे <clears throat> आज हम डिफरेंट क्वेश्चन जो हमें लोगों की तरफ से मिलते हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और एक एक बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और कैसे ये आप लोग उनको और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो चीज़ें उनको और कैसे कर सकते हैं बहुत से लोग क्वेश्चन उसमें कर रहे होते हैं कि भाई जो वीज़ा है अब हमें पे कर रहे हो ठीक है तो इसकी बेस पे क्या हमें विजिट वीज़ा पे आना पड़ेगा नहीं आपको आपको विजिट वीज़ा पे नहीं आना पड़ेगा आपको विजिट वीज़ा पे आने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आपको होम कंट्री में दो साल का वीज़ा मिलेगा ठीक है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको होम कंट्री मिलेगा विजिट वीज़ा पे आने की ज़रूरत नहीं है दूसरा क्वेश्चन कि सर पैसे कहाँ काम है आप वीज़ा दे दें ठीक है और जो सारी पेमेंट है वो आप बाद में उसमें से काट लें सैलरी में से ऐसा नहीं कर सकते उसकी रीज़न उसकी रीज़न क्या है ठीक है कि मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ हम बात कर रहे थे कि हम लोग पहले पेमेंट क्यों लेते हैं उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ देखो थोड़ी सी टफ लगेगी बात लेकिन सच यही है जब हम किसी को वीज़ा किसी का हम प्रोसेस कर देते हैं ठीक है बाद में बंदा कहता है भाई ऐसा है कि भाई हमारी दादी कह रही थी ये काम ठीक नहीं है सर हमारे ख़ानदान में ये काम आज तक किसी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ क्योंकि हमने पहले लड़के का काम कर दिया होता है तो हम उसके बाद लड़के को समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते ठीक है कुछ लोग यहाँ तक मेरे साथ हुआ है ठीक है फ़ोन किसी और को पकड़ा दिया बोला जी वो तो मर गया बताएँ बताएं उसमें फिर मैं अपने पेमेंट क्या दुबई गवर्नमेंट को वापस करूँगा यार ये वीज़ा वापस ले लो मुझे पेमेंट वापस कर दो ऐसा नहीं हो पाता ठीक है तो ये सब चीज़ें जहाँ से मैं गुजरा हूँ उसके बाद थोड़ा सा मैं बदतमीज़ हो गया हूँ उसके बाद ये थोड़ा सी बात मेरे अंदर आ गई है कि भाई नहीं करता मैं यह सब चीज़ें ठीक है यहाँ लोग एजेंट एजेंटों के साथ धोखा कर रहे होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ हमारे साथ हमारे कस्टमर कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें नहीं कर सकते उसके लिए मैं माजरा चाहूँगा कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन या तो मैं काम छोड़ दूँ या फिर मैं काम करूँ तो अपने स्टाइल से करूँ ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ ठीक है एक और एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है कि टिकट का सर कि टिकट का क्या है टिकट कौन पे करेगा टिकट हम मैं मैं पे क्यों नहीं करता टिकट आपने क्यों पे करना है उसके पीछे रीज़न आपको बता रहा हूँ दिल्ली से टिकट करूँगा दुबई का अलग आएगा मैं करूँगा लखनऊ से अलग आएगा मैं करूँगा किसी और और मुंबई से करूँगा तो डिफरेंट प्राइस आएगी हर डेली प्राइसेस डिफरेंट आ रही होती हैं तो वो हम अपने पैकेज में इस तरह कर नहीं पा रहे होते ठीक है तो वो मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा था कि मैं आपको ये कुछ कंफर्म नहीं बता पा रहा टिकट का तो वो आपने खुद करना होता है डिफरेंट ऑफर्स चल रही होती हैं पेटीएम पे चले जाओ किसी और जगह पे चले जाओ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी पाकिस्तान वाले हैं वो सस्ता टिकट डॉट कॉम से अपना बाय कर सकते हैं कम प्राइस में मिल जाता है कराची से सस्ता मिलता है लाहौर से बहुत महंगा मिलता है ठीक है करदू से लोग और ज़्यादा महंगा मिलेगा तो डिपेंड करता है आप कहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो अपने हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अच्छा अगर आप बोलोगे आप ही करके दो तो भाई जो हज़ार का टिकट है मैं सामने वाले को दो सौ रुपये एक्स्ट्रा रख के या फिर हज़ार का ही आपको देता हूँ आपको महंगा पड़ेगा लेकिन आप उसी को पाँच सौ में प्लान कर सकते हो तो आपको वो सस्ता पड़ेगा ना तो वो इस वजह से हम लड़कों पे ये चीज़ छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए कोई भी ऑनलाइन बुक करके कर सकता तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आप खुद अपने हाथ से करें ठीक है और बहुत से लड़कों को सैलरी समझ में नहीं आ रही कि सैलरी सैलरी सैलरी कैसे होगी बहुत दफ़ा मैं समझा चुका हूँ जो बाइक राइडर की सैलरी है वो बता चुका हूँ आपको साढ़े सात दरम पर डिलीवरी के हैं twenty twenty five deliveries per day की हैं थर्टी भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई कर लो महीने के कितने पैसे बन जाएंगे दरम में मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये सब चीज़ें ठीक है और इसके अलावा कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे जब आएंगे आपकी मैं अकोमोडेशन करा दूंगा आज़ाद वीज़ा वाले जब आप आएंगे उनकी अकामोडेशन करा दूंगा उनकी पेमेंट नहीं करूँगा जो दूसरे वीज़ा वाले आएंगे दूसरा पैकिंग वाले उनकी अकोमोडेशन वगैरह की सब चीज़ों की वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे उसमें ऐड हो जाएंगे जो पैकिंग की जॉब है उसकी सोलह सौ दिरम सैलरी है जो बाइक राइडर की है वो पैंतीस सौ चार हज़ार दिरम बन जाता है और आज़ाद वीज़ा वाला अगर आता है तो वो भी तीन हज़ार दिरम तक आराम से कमा लेता है ठीक है और कौन से यहाँ पे आप लोन लेना चाहते हो उसका क्या तरीका कार है भाई यहाँ पे तीन महीने की बैंक बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बैंक में जाते हो लोन अप्लाई करते हो लोन आपको मिल जाता है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है पहली सैलरी भी क्रेडिट कार्ड आ जाता है दूसरी भी, भी क्रेडिट कार्ड अक्सर आ जाता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट बैंक वाले आप किस तरह ट्रीट कर रहे हैं ठीक है और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आके अपना बिज़नेस करें तो भाई बहुत तेज़ी से ग्रूम कर रहा है बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं ठीक है हमारे साथ मिलकर करना है वो हमारे साथ भी कर सकते हो अपना अलग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो ठीक है तो ये कुछ सवाल हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके जो सवाल हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स अगर आप वाइट कलर के लिए करना चाह रहे हो तो कौन कौन सी जॉब्स हैं और नॉर्मल ये वाली कौन सी जॉब है ठीक है तब तक के लिए अभी इजाज़त दीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात रहेगी